saya masak lu apa? Awak kegemaran abang lah nasi goreng jantan. Mana lah jantan? Ada telur jantan lah. Ya, bahagia macam tu rumah tangga rasa. Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tech Ladies and gentlemen Akhirnya setelah satu bulan lebih kita nggak mereaksi dan sekarang kita sudah mulai untuk mereaksi lagi cuy ya. Aduh <laughs> sebenarnya saya kangen juga momen-momen seperti ini cuy. Sebab sehabis dari Malaysia ini saya akan membuka lagi ya. Saya akan membuka lagi reaksi saya. Saya akan mereaksi lagi Ustadz Syamsul Debat cuy ya. Waduh sudah cukup lama banget kita nggak mendengarkan gitu ya. Mendengarkan ceramah atau motivasi dari Ustadz gitu cuy ya. Mungkin yang kita dengar uh, apa bulan kemarin itu sudah agak terlupa lagi gitu cuy ya. Jadi kita harus mendengarkannya lagi gitu cuy ya. Jadi kalau korang ingin merequest ya Ustadz siapa lagi gitu cuy ya selain dari Ustadz yang ada di Terengganu cuy uh, eh, ada banyak banget yang DM saya dan ada juga yang uh, mengirimkan pesan langsung dari uh, Facebook untuk mereaksi. Ustadz yang ada di Terengganu yaitu Ustadz Azhar Idrus ya. Kalau nggak salah, siapa namanya cuy? Tunggu saya lihat dulu di sini di Instagram cuy ya. Ustadz Azhar Idrus cuy. Sebenarnya begini cuy, saya ingin mereaksi Ustadz Azhar Idrus. Cuman, saya belum terlalu memahami, eh, masih banyak kalimat-kalimat yang belum saya pahami. Apalagi Eh, dialog-dialog uh, dari Trengganu cuy. Jadi saya masih belajar cuy ya. Kalau untuk Ustadz Syamsul Debat mungkin saya sudah paham banget gitu cuy ya. Mungkin ada satu dua yang eh, nggak uh, saya paham dan Insya Allah kalau teman-teman juga kasih di komentar dan saya langsung paham gitu cuy. Kalau ini nanti saya akan coba lah cuy. Ya. Saya akan first time uh, untuk mereaksi satu video aja ya jangan dulu yang durasinya panjang cuy. Karena kalau durasinya terlalu panjang nanti saya di situ puyeng gitu cuy ya. Kita cari nanti video-video dari Ustadz yang e, ceramahnya itu nggak terlalu panjang dan kita juga di situ belajar juga gitu ya untuk menyimak bagaimana bahasa Terengganu gitu cuy ya karena bahasa-bahasa Terengganu itu kalau lambat mungkin saya bisa pahami tapi kalau dah cepat mungkin enggak gitu cuy ya Okey, di sini saya sudah mendapatkan video dari Ustaz Syamsul Debat yang mana judul videonya itu adalah Syamsul Debat Sayang Rindu Abang. Oke, okay, sebelum kita lanjut buat orang yang baru join di channel NDTK jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini cuy ya dan terpenting jangan lupa komentar. Tinggalkan komentar di bawah cuy ya sebab kita akan mem apa menggali lagi algoritma YouTube cuy ya. Langsung aja jom kita tengok videonya. Oke, okay, videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi Cuy, tiga, dua, satu, boom. Oke. Okay. Alhamdulillah. Hmm. Alhamdulillah. Alladzi arsala rasulahu ya. bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala. Oke, cuy. Ini seperti biasa video ini tuh durasinya panjang jadi kurang bisa siapkan kopi, teh tarik, Milo ke cemilan dan kita tengok sama-sama cuy ya. Oke, lanjut. Dini kullihi walau karihal kafirun. Walau karihal musyrikun Walau karihal muslimun Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana Innaka antal alimul hakim Rabbi syurah li sadri wa yasir li amri Wa ahlul u'datan min lisani yafkahu qawli Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam dan salam kata Sungguh Ustaz cantik aja ya. ya. Aduh saya lupa beli sombong sih ya. Terima kasih banyak kepada Tuhan pengusia acara. Bahagialah di, lagi dikasihi Datuk Sri Haji Gulam Haidar, Lai Yusuf bin Khan Bahadar, Pengarah Yayasan Sabah, Profesor Eksekutif, Oh, di Sabah ini. Seterusnya semualah ah, ketua-ketua pegawai eksekutif, ketua-ketua jabatan yang berkesempatan hadir. Dan Alhamdulillah petang ini, ah, apa, tengah hari ini, petang. Petang yang sangat menggembirakan. Menggembirakan kerana ini adalah petang hari uh, sore ni cik betul kan ah, jadi maknanya tak payah kerja ha, <laughs> sebab kena dengar ceramah kan? <laughs> jadi jadi uh, bukanlah tak ada saya, saya faham semua memang nak sangat buat kerja tapi petang ni Alas. segala perkongsian hmm? yang mana perkongsian kepada rakan-rakan yang yang bukan agama Islam pun jangan risau saya memang always welcome you datang untuk talk saya dan saya rasa sangat seronok melihat ramainya orang yang hadir pada hari ini saya tak sangka pada petang-petang ni bukan senang kan nak dapat crowd seramai ini saya kira tak kurang 10,000 ni ada yang dah merupakan satu satu pencapaian sebenarnya oh, nah. yang berada di dewan seperti ini kan nah, jadi nah, ini menarik karena yang tengok atau di dalam ruangan ini banyak gitu ya itu yang jadi daya tarik ustadz supaya ustadz bisa memberikan ceramah yang kelakar gitu apa motivasi yang e, semangat gitu ya itulah jadi sebenarnya memang manusia secara semula jadi ini dia suka bekerja dia suka bekerja cuma kadang-kadang ada sifat manusia ni dia ada ada time turun naik turun naik dia kadang kadang ada tu ada tak semangat lah nak kerja kata, tak suka lah nak kerja kan kadang ada orang bermotivasi bekerja sebab apa Tu sebab penting kita meletakkan matlamat dalam apa yang kita nak lakukan itu sebabnya kan, Prophet Muhammad ada bagi tahu hmm. inna a'malu biniat dia kata apa setiap satu amal pekerjaan tu bermula dengan niat niat kita apa berapa ramai yang datang hari ini betul-betul nak dengar ilmu yang baru maka dia siapkan pen dan kertas untuk catat nota saya sampaikan tak ada sebab saya tahu semuanya adalah sebab uh, semuanya adalah uh, bersaudara dengan Abu Hurairah ketika zaman Nabi yang mana Abu Hurairah tak payah cakap apa-apa dia tu ingat uh, ah, saya cover saya siap saya cover saya siap. disinggung ini cuy dan tu yang kebanyakan orang kebanyakan orang bila jumpa uh, siapa jamah tadi saya serbat okey dia jamah okey dia cerita apa sama je sebab tak cantik ha, macam tu lah jadi apa pun apa pun macam saya sebutkan tadi kan semua bermula dengan niat dan disebutkan satu saya suka kata-kata Prophet Muhammad tu satu hadis Nabi beritahu uh, wa man kana hijratu ila dunya aw amaratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilahi barang siapa dia buat satu perubahan untuk kerana dunia atau kerana wanita yang dinikahinya makna kerana apa yang kita niatkan nescaya manfaat sesuatu perbuatan pekerjaan kita buat tu sesuai dengan apa yang kita tuju ada orang bekerja sebab apa tu sebabnya anak-anak kita tengok kenapa sekolah sini mak suruh Kenapa sokok? Ayah su Ayah ya. ayah ber, ayah sokok juga. Ayah sok rokok. Jadi mana kata dia meletakkan benda pada orang lain, tak datang pada niat dia pun. Itu buat macam anak-anak bila dia bawa Rizal PSA kan. Pak Rizal PSA. Ini keputusan PSA nak keluar. Ekspresi. Ya. Betul Ya ni. Mari sini, mari sini, mari sini. Mari Kau beli itu, beli. Apa teruk sangat bahasa Melayu kau ni? Kau ni bangsa apa? Tanya anak sendiri bangsa apa? <laughs> bangsa. Agama langsung, pun teruk kau ni. Langsung bangsa. Agama apa kau ni? agama pula. Bahasa Inggeris. Kenapa Rizal jadi tak pernah keturunan kita dapat makan bahasa Inggeris teruk ini? Mati-mati. Belajar ke tak belajar ni? Akhirnya marah, marah, marah. Anak tu dia tak dengar sekarang. Berimajinasi Anak tu kata cepatlah, cepatlah Itu yang dalam peperiksaan akan datang Dia tak bagi kat ayah dia Dia scan dia scan sign ayah dia tu sebiji dia tiru tu skill biji sign ayah dia Baiklah. sebab kita gagal menerapkan niat sebenar untuk anak tu belajar betul tu tapi kalau anak tu bawa rizal lagi kan ah, cara dia kaedah secara psikologi dia ni rizal pesa tak apa tak apa, tak apa pegang duduk bagi dia selesa duduk duduk duduk duduk, duduk. sekarang saya nak tanya bahasa Melayu je dia pun tengok bahasa Melayu um, okeylah dia okey macam mana dia, dia yang bagi grade tau <laughs> ya yeah, ya yeah. sebetul sebab dia tak tanya dapat berapa dia tanya macam mana okey lah okey wow dapat B eh mana okey tak apa pengalakan datang ayah nak anak ayah dapat A boleh saya cubalah ya hmm, okey subjek agama je subjek agama teruk ya apa teruk pula lulus lulus je jangan macam tu ya eh? kau jadi macam ayah pula. Ayah dulu pun macam tu juga dulu. <laughs> ya, ya, ya. Kalau boleh nak ayah, anak ayah ni lagi pandai lah pada ayah. Ya, ya, harus oh, lebih okay, gitu. Okay, okay, okay. Lebih dari daripada ayah. Rasa? Bahasa Inggeris macam mana? Bahasa Inggeris teruk ya. <laughs> teruk. Fail. Fail dapat apa? Dapat D. La ilaha illallah. Kenapa macam tu? Macam mana kita nak buat tu? Itulah ha, teacher dia cakap. Ha, ha, kalau nak bagus bahasa Inggeris, kita kena cakap bahasa Inggeris kat rumah. Okay. <laughs> From now on. <laughs> Yes, no, right. thank you. I talking around what? Yeah. Jadi anak tu sendiri tahu. Anak tu sendiri tahu subjek. Nak dia sendiri cakap tahu. Bukan ayahnya yang nampak tu tadi. Nampak tak? Matematik kan? Matematik lagi tu. Ya. Apa sah? Itu. La ilah Allah. Kenapa teruk macam tu? Dulu macam tu cakap. Matematik ni kena banyak buat latihan. Memang betul pun. Ayah dulu memang minat matematik. Memang banyak buat latihan. Buku latihan ada ke belum? Tak ada ya. La ilah. Macam mana nak berjaya yeah, macam yes, ya, tu? Yeah. Dah siap. Jom kita keluar kita pergi cari buku latihan. Asik. Duit minta dengan mak. <laughs> Benda boleh settle. Duit minta dengan tak tahan. Nak-nak pula subjek matematik ke? tak macam dulu. Dulu lain. Dulu lain. Ujung-ujungnya duit minta mak. 300 ya. campur 500 campur 250 tolak 100 tolak 50 sila selesaikan dalam bentuk lazim eh, itu dulu macam tu je soalan itu dulu daripada sampai pusat belakang tu lah lazim apa, apa, apa, apa menata buat aja gambar kerang tiga, gambar siput lima, Ha, kerang campur siput tu jadi berapa itu je yeah, yeah, betul betul pandai je boleh kerja yayasan Sabah okey je Iya iya iya. yeah, ya kan betul kan hari ni soalan matematik ya Allah dalam sebuah ladang ada 500 ekor lembu. Separuh dari jumlah lembu membentuk jumlah kambing. Separuh lembu dan kambing itu membentuk ayam. Itik pula dua kali ganda daripada ayam. Soalannya, berapakah jumlah binatang yang bertelur? Macam mana aku nak jawab soalan tu? sebenarnya cuy sebenarnya ini uh, ceramah dah lama saya apa dengar juga gitu cuy tapi <laughs> ternyata kita kangen juga ya dengan <laughs> itu itu bukan ternak tadi cuy tapi siluman gitu ya, itu yang mak nak bergaduh macam soalan tu nak contoh jadi mana kan oh, psikologi tu saya kata niat kita Jangan nak bagi dia dapat niat tu nak bagi orang niat bekerja sebekerja sebagai satu ibadah. Saya yakin pada sahabat-sahabat yang bukan beragama Islam pun mereka pun percaya bahawa buat baik dibalas baik. Mereka percaya pada tu. Betul. Bekerja rajin-rajin akan dibalas baik. Ada orang tu datang kerja, masuk pagi-pagi tak terus kerja membincangkan episod drama malam tadi. <laughs> Mengumpat Kesian betul aku tengok Haifa. Duh. Kenapa biarkan dia macam tu? Aisyah ni punyalah nak pujuk Alah lelaki ni Lelaki ni memang kau Dia tu sini saya tak tengok saya tahu <laughs> saya tahu tajuk dia bisik pada hati kan tu belum cerita lagi yang jat dengan arumi dalam bisik-bisik keluar tu <laughs> ya Allah kan macam tak ada hati dan perasaan tujuh hari mencintai lagi lama kan mak leha tu kejap jahat episod nanti tiba baik pula Membincang Ustaz Rama sampai pukul sembilan. Lepas tu, eh, hari ni nak minum kat mana? Nak minum di mana? Nak minum di mana hari ni? Minum. Kau tidak tak boleh kerja. Kena ada tenaga. Dan tak boleh minum. Sedangkan setiap pejabat dah ada pantry. Keluar juga minum, dia ada halakoh grup dia sendiri. Pantry, dan... pantry tu, kalau enggak salah kantin ya. Pantry. Ketua kumpulan bergantung Apakah? pada siapa yang bawa kereta. eh nak minum kat mana? Ikut saja, ikut. Dia akan tentukan. Dan cara ketawa tu saya tahu perkara itu benar. singgungan, singgungan. Lepas tu, dah minum, minum, minum, berkata sekejap, buat, buat, buat, buat. Eh, mari, Sampai di lobi, sampai di lobi, lebih kurang pukul 11 bayang sepuluh setengah pun nak pula sepuluh setengah sampai jumpa pula orang kampung lah aku kerja sini ke? kau, kau, kau ni tak tahu Kau lah kerja sini kau ada apa hantar borang apa ni sekejap lah. eh jom nak lah minum aku boleh lepas minum kan ada lah minum-minum lagi minum reunion ni lepas tu bila dah minum minum Lepas tu baru sampai kat pejabat pukul 11.45. Ya Allah, ya Allah, anak tak ada siapa nak ambil. tak ada siapa nak ambil anak ni. Macam mana ni? Aduh. Jadi dia pun. Tuan-tuan tolong cover aku tau. Sebab takut jam. Dua belah lebih dah keluar. Dan benar dua belah lebih keluar dah ambil anak. Pukul satu, pukul satu tak boleh <laughs> dua tak balik lagi. Dua setengah sampai. Teruk betul jam makin orang tanya pun tidak. <laughs> Alasannya. Sebab aku tension petang ni panas tadi weh petang ni. Jom lah cari tempat minum. Eh jangan kan pagi tadi dah minum. Tak apa bungkus-bungkus. Bungkus. Pergilah bungkus. Ramai pula orang apa. Sampai kat pejabat pukul 3.45. Baru nak buat kerja. Tengok jam kat dunia. Ya. ya Allah weh. Sekarang ni kerja tak rasa kan tiba-tiba dah kumpat. Itu bukan tak rasa kau memang tak kerja masalah banyak yang gelar itu. Benda ni berlaku ini. di semua tempat kecuali Yayasan Sabah. Ada Dah. Aku heran kau tergamak tepuk tangan aku heran aku. Kau faham tak masuk kiasan? Aku menyindir tau. Sindiran dia. Aduh. Dia boleh bukan kita weh, bukan kita. Bukan kita dia kata. Aduh. Okay kita. Tak apa. Tapi maka dengan itulah, maka nak menjadi suara yang berjaya. Itu sebab saya kata, saya nak bagi tahu kita kerja dengan badan berkanun, kita kerja dengan yayasan, hmm. kerja dengan agensi kerajaan, ada daripada universiti, Malaysia Sabah pun ada, saya tahu ada daripada jawatan-jawatan lain. Percaya cakap saya, minta maaf, jangan kecewa apa saya cakap, you all takkan kaya. <laughs> Stress Kalau nak kaya, baik berhenti. You all takkan kaya. Cik dah mula macam sentap nampak. <laughs> ya, kau boleh tak boleh kaya. Maksudnya sebab sebab tak ada saya nak beritahu. Dalam hidup jangan sibuk nak mengejar kaya. Ini kalimat yang saya suka banget. Itu yang kadang-kadang ada orang sanggup buat dua tiga job. Kononnya nak kaya, tak kaya-kaya juga. Buat kerja part time, hari tu masa PKP. Ingat tak tahu ni meeting meeting jadi bergambar keras ekspresi ustaz wallpaper Tak gambar keras kan yang mana sebab buat benda lain niaga online tiba-tiba mendadak sales dia bukan senang nak kerja di rumah kan BDR pekerja dari rumah bukan senang perang badar nak kerja macam mana kan baru nak kerja nak susu kejap lah mama banyak kerja nak susu nak susu Allah Allah ya kejap nak ambil Hari ni lauk apa? Ni seko lagi. Seko. Suami pula tanya nak lauk apa. Memang mencabar. Seko. Tapi tugas hakiki kena settlekan dulu. Itu sebab bila kita kata kan nak, nak kerja kaya. Sampai bila tak dapat. Tetapi. Tetapi yang paling penting Prophet Muhammad juga sebut anak-anak Adam kalau diberikan dua lembah emas dia akan minta lembah yang ketiga tak pernah cukup kalimat yang sesuai banget ini cik katalah tiba-tiba hari ini bos umum dengan ini sebabkan saya gembira sangat dengan kehadiran Syamsul Deban <laughs> ya. dengan ini saya umumkan kepada semua yang hadir sahaja kita akan bank in kan sebelum pukul 5 petang ini uang berjumlah 500 ribu ringgit seorang contoh contoh itu jangan contoh. tuntut ini contoh <laughs> Hasil-hasil lima ribu ni banyak lah. Saya banyak lah. Banyak ke tidak? Banyak. Silap-silap ada orang besok, bos. Ha, saya ingat saya nak resign. Dapat duit semalam kan? Jadi saya ingat saya nak kejar cita-cita saya. Yang seorang pula saya nak jaga family saya. Tiba-tiba dah banyak masalah gitu. Okey je kerja. Hmm. Kita rasa banyak tapi kat luar sana ada orang rasa 500 ribu tu sikit. Hmm. Saya pergi ke rumah ada satu Datuk Seri tu. Datuk besar. Oh ada besar. Hmm. Kereta dia tak ada langsung. Saya masa tu ni Azia. Hmm. <laughs> Azia. Saya parking kat mana? Lamborghini. <laughs> Oh, oh banyak banget dia. Jaguar, Jaguar. Saya pun parking sebelah ni. Sebab Jaguar Pro 2. Okeylah. <laughs> Jaguar Pro 2. Rumah ni besar, ada swimming pool, ada surau, bilik dia saja. Oh, ya Allah, besar betul saya ingat kalau Alhamdulillah dia kahwin dah. Bila saya tanya dia, Datuk Sri agaknya mahal rumah ni Datuk Sri. Besar macam tak ada lah. Masa saya beli dulu murah lagi. Masa tu baru 4 juta. Aku salah tanya kena salah jawab kan? Empat. Empah. Ayat kan? Tak salah muka. Saya pergi ceramah dekat PKNS di Syalam. Ustaz kalau masa tu PKPB, Ustaz kalau beli rumah ini harganya Ustaz, harga tengah murah Ustaz, berapa? Dalam 1.2, 1.3, kau hilang akal ke cakap dengan 1.2 <laughs> juta dia cakap murah. Sebab pada dia, harga biasa ah, ni ya, ya, ya, ya. Lah, kebiasaan sih ada ya. seorang datuk dia bagi saya makan ada satu kubur dia makan kubur sedap tak? sedap Alhamdulillah sedap sedap itulah isteri saya pun cakap sedap tu yang kita orang beli kilang tu apa hal kau beli kilang dia sampai <laughs> kilang sampai kilang kita pernah jangka tu akan berlaku kilang di Kalau senap kau belilah kubuk tu banyak-banyak Bagilah kau orang semua rasa Kenapa kau beli kilang ni kat sah sangat cara kau ni Macam saya nak lah semalam tadi makan kat kedai todak tu Sedap sangat saya beli satu semua restoran kedai kutub Buka dekat dekat todak tu kan Takkan macam tu Tak boleh kan begitu kan Tapi itulah hakikat manusia Ada orang ada orang tu beli kau apa Apa salah Kata teruk ni kenapa dalam bank tinggal 10 juta Saya rasa nak bunuh kau ni Iya sebab dia dah biasa dalam bank ada 100 yeah, juta. Sudah sudah terbiasa. Tiba-tiba dengan 10 juta dia rasa susah sangat. Itulah manusia. Tapi Prophet Muhammad juga sebut Carilah rezeki yang halal Kena sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu Aha. Dan paling senang nak dapatkan yang halal Ni lah Yang ada dekat sini Asik Paling senang Tapi persoalannya tak, eh, tak, saya tak cakap sini. Jangan macam tu. Dia kalau orang-orang yang yang kerja yang kerja sendiri ni dia dia, dia, dia, dia cocok macam ni. Ya. Yeah. dia tak kisah. Ini gua suka ni cik, ekspresi. Yang kerja yang kerja makan gaji ni cik ni apa ah, peluk. Mr. Bean. Siap ajak kawan si. Kau kau tutup habis, tutup habis. Bodoh-bodoh lemah. Sebab duit belum masuk lagi. Dah salah hari tengok. Mungkin floating lagi gaji itu sabarlah. Kadang kadang ada yang macam tu. <coughs> Ya, ya, Tapi pada saya tu je. Carilah rezeki yang halal yang halal cukup buat kamu dan Prophet Muhammad sambung satu ayat yang mana sahabat-sahabat non-Muslim pun boleh ambil. Dia kata apa? Prophet Muhammad kata, manusia yang paling kaya adalah manusia merasa cukup dengan apa yang dia ada. Ini ini, ini kalimat yang saya suka banget cuy. Jadi semua orang boleh kaya. Rasa cukup. Kau lah isteriku. Cukup. Kaya. Kau lah isteriku. Ya. Aisyah Haifah. Aku. Kau lah isteriku. Main, main tapi supportnya tidak. Saya tak kisah poligami Ustaz Dan tiga syarat Adil, tanggungjawab Dan ketiganya bukan suami saya ha, Mana tak setuju tu kan Tapi betul Hidup kita ni kalau kita rasa syukur Kita rasa cukup, senang kita nak kerja. Dulu bukan main ni. Aku kalau dapat kerja dekat Yayasan Sabah ni, aku dah tak fikir apalah. Yeah, yeah. Aku dah tak nak fikir apalah. Yes, dapat kerja. Banyak fikir apa tu? Aku tak nak apa dah, janji aku dapat kerja. Lu cakap yang tu. Bila dah kerja lain pula. Tak ada rasa Kenapa puas ya. Betul. Tak naik pangkat. ya, ya, ya pasal pangkat. Kalau naik pangkat memang dia punya. Kau tak tahu ke? Dia tu dah perhaki kanan dengan bos. Perhaki perkanan? Ha, kan. Istilah, Sedangkan istilah. dulu kita jangan aku dapat kerja dah syukur dah. Cukup dah untuk memandai. Kalau macam tu ke senang. Eh dengar apa tu naik pangkat? Tak apalah bila aku ni memang aku punya target aku nak dapat kerja kat sini kalau pada memang kad itu bonus aku syukur senang macam tu faham kenapa dia dapat anugerah hebat cemerlang Ini salah dalam kerja ni kena tu sebabnya kita nak berjaya dalam hidup ni ada lima perkara tak elak pertama prosesnya panjang bukan tiba-tiba berjaya. Betul, betul. Kan, sebelum nak duduk dekat jawatan pengerusi, nak jadi pengarah, nak jadi ketua jabatan, kan mula-mula kena jadi orang yang disuruh dulu. Kena marah dulu. Itu bila dia naik, dia pula marah orang. <laughs> dia dah tahu nak kenapa ni. Ingat saya tak tahu. Ya, awak ni ya, kalau ya, MC, mesti awak akan MC lagi sebab dia pun dulu macam tu. Betul, betul, betul. Ingat bos tak perasan ke? Bos boleh perasan tau siapa yang kejap-kejap cuti. Dia punya pattern cuti lepas gaji. Ha. Yang seorang tu pula kejap-kejap MC. Dia ni MC. MC, MC. Buah pinggang beralih. Jantung berlubang. Demam ke pialu plus insomnia tak boleh tidur. <laughs> Covid-19. Tulang beralih faham lah. COVID-19. Hmm. Ha, orang sini COVID-19 pun faham, COVID-19 tak paham. Lepas tu belum cerita lagi. Kejap-kejap meninggal. Bapak meninggal, mak meninggal, nenek meninggal, atuk meninggal, mak saudara, mak saudara ni, mak saudara belah mak, belah ayah meninggal. Kalau susun balik lah salah silah Memang tragis betul sebab dia satu-satunya waris yang tinggal dalam keluarga tu sampai satu tahap dia palang lah semua lepas tu jiran meninggal pun cuti kita boleh tahu sebab saya pun pengarah dulu saya dulu pengarah pengarah undang-undang dan penguasaan legal advisor I qualified lawyer no kan Tuhan bagi saya diri yang ke yang ketujuh huh? jadi bos ni kan kalau saya teragak nak pergi minum ke kedai itu Mesti ada staff saya Tak tahu kenapa Ada sekali itu enforcement Satu van minum kat situ Tak kisah tak salah pun Kalau betul memang tengah break duty ke Tengah apa ya. hmm. Saya sampai Assalamualaikum Bos Kita nak sudah ni Saya penuh Bapak-bapak Bapak-bapak Bapak-bapak saya kalau sendiri rasa tak salah, tak salah duduklah minum habiskan air tu. Betul betul. Tu ada kadang-kadang. Sebab yang soalan orang tanya, bos buat apa kat situ? <laughs> soalan dengan Kecuali bos bukan jam minum. istirahat ya. Minumlah sama-sama. Kan? Ha, kan? sebab lagi satu bos berharap kan, bila staff tu ada mungkin dia boleh tolong bayar kan. <laughs> Cepat sangat peliknya ni ada. tak tu ceritanya. Ya. Proses ni panjang bukan tiba-tiba. Yang kedua nak berjaya kena ada komitmen. Komitmen. Datang kerja. Macam hari ni komitmen pada mula sampai awal. Ah ha, mula-mula sampai habis. Kan tak tu. Bila datang tu tengok dia kerja tempat duduk mana. Dia kerja tempat duduk belakang. Tu prinsip. Lepas tu sibuk. Tahu rabun kau duduk jauh tak tu apa. Kata nak tengok sangat Samsul debat ni. Kau ada? Duduk dekat-dekat tadi. Dia Samsul debat masuk dah sini lah. Yang duduk depan, tele-tele. Dia, dia yang best tu kepala ni, maintain tu. Dia tak nak nampak sangat. Aduh, Mr. Bin banget. Lepas tu mengumpat tak kena perlahan, lepas tu. Mengumpat lah, Allah. Mengumpat ni. Berhenti-henti lah. Mengumpat. Selalu dia, hmm, saya memang buat macam, macam tak ada apa-apa. Macam tu kan. Hmm. Terdengar. Tingginya. Salahkah aku tinggi? Bila buka emas eh, Dalam TV nampak tua kau Orang hajar tu Tapi saya maafkan lah Tak salah tu Saya maafkan Betul Komitmen datang Datang awal Datang awal duduk depan Sebab apa kita nak ambil point oh, Tengok Tengok yang record Komitmen Komitmen Sepanjang jamah Kenapa aku tak bawa tripod tadi Lepas tu yang best tu Bila nak gelak eh. Sebab takut masuk, takut masuk dalam ni. Masalah dia. Nampak apa dia orang stres. Nanti ha, buat dia orang gelap ni. Komitmen kena. Ketiga, fokus. Fokus kena ada pada kerja. Ini pada buat kerja, buat benda lain. Leka. Tengok kerja ni. Kerja kat pejabat penting ni. Buat kerja. Abang kat mana? asal tak jawab mesej jangan sampai saya mengamuk waktu kerja-kerja lah tapi memang sih ada orang seperti itu sih ini apa gambar siap dengan geng-geng kat pejabat Alhamdulillah hari ini kami mula mencari rezeki mana dia doa pagi kita masa yang kita ambil berapa second tu curi masa lah puasa. <laughs> Hmm, fokus. Dia ada empat jenis pekerja dalam pejabat ni. Pertama namanya administrator. Masuk pukul 8, balik pukul 5. On time. Malahan yang pukul 5 tu memang orang yang sama setiap hari. Hole in one. Dan untuk jadi orang yang pertama, untuk punch out. Memerlukan usaha. 5 minit sebelum dah kena ada kat sana dan dengan bangganya beratur eh beratur kayak ketua kelas gitu saya tak pernah tengok orang yang datang awal dekat mesin pancikat sebab nak balik awal dekat mesin pancikat tu dia buat kerja lagi ha, betul betul curi masa lepas tu kita tanya soal keberkatan nanti saya akan share keberkatan rezeki administrator balik pukul 8 uh, ah, datang pukul 8 balik pukul 5 kemudian meja dia kemas dia tahu siapa usik barang siapa usik gambar anak tadi Yeah, yeah. Gambar ada gambar suami, gambar anak. Faham? Dia patut pen dia dari susun. Ah, drawer pertama apa, drawer dia kedua apa. dia ya. administrator. Sangat mentadbir. Kategori kedua nama dia performance. Kerja memang gila bab satu ni. <laughs> bab satu. Gila babi lah, aku tak faham. saya cuba kawal bahasa saya tau. Memang kerja ni, dia kalau datang mungkin lambat sikit lah 8-5 minit contoh Tapi bos sayang dia, sebab dia jenis kerja dia lain Kita orang boleh cuba, cuba, cuba, eh, file eh, Orang yang dia sayang bos Tu tu kat kaki tu, Dia, dah tahu yang mana, dia dah siap kan Tu buat bos sayang dia Kategori yang ketiga nama dia entrepreneur, usahawan Meniaga je kerja kat jabatan Tak beli tapak, tapak, tengok, tengok, tengok dulu, tengok, tengok je dulu, tengok Atas meja dia barang apa pun tak ada sangat. Flyer sebenarnya. Pamplet. Bisnis. Dia dah tunjuk dah kawan dia. Kau, kau, kau. Dan kategori yang keempat. Pekerja ni adalah namanya follower. Dia ikut orang. Dia tengok senarai nama. Ada keluar senarai nama tak nak datang khusus Ada senarai nama tak? Ada tak jabatan yang bagi senarai nama sampai kena beli? Ada kan? Absen ah, ya dia, dia mana jabatan luar yang datang ni mana daripada luar yayasan Sabah kan soal ah, tu ada yayasan luar yayasan Sabah kadang-kadang kita kadang tengok senarai nama tu siapa lagi pergi selain aku ha? <laughs> eh kau pergi tak aku sama sama suruh depan tu kalau pergi pergi sesama tau kalau tak pergi tak pergi sesama Nanti jangan aku tak pergi, kau pergi pula. Nanti susah aku nak jawab susah. Ada. Contoh. Kalau pergi khusus 3 hari 2 malam. Pernah pergi tak khusus 3 hari 2 malam? Pernah tak? Pernah kan? Hari ketiga habis pukul berapa biasanya? Khusus ya. Eh? Pukul 12 atau pukul 1 kan? Apa soalan macam tu? Balik pejabat tak? Kau jangan balik pejabat ni. Eh? Kita semua tak balik pejabat ni. Eh? Dia follow ni kurang. <laughs> harus kompak ya maunya saya tahu lah gitu. saya pun tanya soalan itu dulu nah, ha, jadi sebenarnya dalam pejabat ni memang ada perangai macam tu tapi kita kena fokus pada kerja kita kita jangan marah bila bos kita suruh buat kerja tu kadang kita kita kena percaya pada hikmah kenapa kerja banyak maknanya bos percaya kat kita nampak jangan seronok tak ada kerja ni tapi esok aku memang dulu dulu tak ada kerja kau sedang tak betapa tak relevan yang kau kat pejabat ni ya. ada orang kau jangan cuti dah lama susah weh kalau kau tak ada ha macam tu kau cuti berapa lama seminggu ok lelok mak ini orang tak kisah kau ada tak ada tau bahaya macam tu hello hello contoh tiba-tiba bos panggil kan Mira yeah. <laughs> Ada pula nama ni Mira Terperanjat Tersedap Mira Mira Mana Mira Ni Mira eh Mira eh Mira ambil sini Mira ha, ya, ya. Ada apa tuan Ni Tolong buatkan paperwork Siapkan hari ni juga Tuan um, Saya kebetulan ada kerja banyak Boleh tak tuan suruh lain I suruh you kan Buatlah Kalau suruh lain Alamak suruh dia suruh you kan Acting Ustaz keren banget ya. Cela lakonannya itu. Dah sampai kat meja dia. Sesek aku, sesek aku. Apa kau tengok? Dia marah kawan, kawan pun kena marah. Apa kau tengok? Banyak tu Semua suruh ibu Lepas tu pukul 5 ni Pukul 5 Hello abang Kalau jemput anak Tak sempat Banyak kerja tau ini Suami yang tak berdosa Pukul 5 Langsung. Tak, tak, tak, tak, tak, Akhirnya pukul 10 malam pun dia. pergi kat meja bos. Nah, ambil. Puas hati kau. Sebab masa tu bos dah balik. Tu yang dia berani buat macam tu tu. Tak ada orang lah kat meja tu. Tu dia mana buat macam tu. Ambil. Suaminya di rumah. Anak-anak ayah dah makan semua yang ayah bungkus sendiri dah makan. Eh? Okey, pinggan letak dalam sinki. Biarkan nanti ayah masuk. Lepas tu masuk dalam bilik kunci pintu jangan keluar bilik walau apa pun bilik dia dia dah tahu dah amok kan suami apa isteri dia tu macam mana yang isteri dia balik yang bawa kereta mabis semua dia marah orang nak minta jalan nak minta kan tidak dia oh, balik orang tu tak jadi untuk minta Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Sabarlah Apa saya sabar? Cuba kalau abang kena Abang boleh sabar tak? Tak boleh Tak boleh Tak boleh Suami bukan takut isteri, isteri nakutkan. Sama aja. Tadi tadi tadi tadi abang dah bungkus dah lauk. Jadi saya tak payah masak. Nasib baik. Terus suruh masak dah nampak. Aku rasa kau neraka bini ni. Macam tu sangat garang. Kan? Percaya pada hikmah. Dua minggu selepas tu. Bos dalam chair meeting mesyuarat pengurusan yeah. yang saya dia boleh terbaik itu. semua alhamdulillah plotis plotis dari kementerian itu alhamdulillah telah diangkat sebagai pivot yang terbaik dan telah diluluskan jadi masih dengan Mira eh. saya dengan Mira sampai pukul 10 malam eh gitu yeah. marah lagi tak eh? Mira marah lagi tak saya tanya tak. tak. ada kamera yalah sampai pukul 10 malam tu <laughs> macam tu kamera jawab macam tu kamera jawab Mira, macam mana saya ucap terima kasih lah anak-anak pula Mira, eh. Mira saya dengar sampai pukul sebuah malam ni itu, Tuan, ni kan sama jawab ah, Itu kau marah, kau tak jagap itu saya kata percaya pada hikmah Tanam tebu di tepi rumah Cabut ubi sampai ke akar Kalau hidup percaya pada hikmah Selaut garam terasa tawa Asik hmm. Iya Cukup tenang percaya pada hikmah hikmah ni apa kan anak kita main aja ya Allah main rupanya hikmah satu ini dia main jadi pemain bola sepak negara ya Allah anak aku Ha, main bola kawin dengan artis lah tu ha, contoh lah aduh menyinggung ini naik kereta suami kan kadang marah isteri Mama, nak pergi pasar. Kau macam ni lah nak pergi pasar. Tak ada hari lain ke? Alamak, tolonglah barang dah habis mana? tung, tak tak tak tak tak tak tak tak. 타이어 뭐죠? tak 봤어. 그럼 tak 타이어 또 약간 뭐죠? 나 뭐라 사이 사이 두두 아주. Semua dipersalahkan ya. Men, coba kalau kita ambil hikmah. Tung tung tata tata tata tata. Isteri cakap abang, ya Allah, tayar bocor, sorry bang, salah saya. Ya apa pula? Bukan kita nak pun kan. Sekarang saya turun, saya turun. Nah, kenapa? Turunlah apa nak kunci pintu ni. Ha, tu apa? Dia pun pak kunci pintu. Cek. Nih, eh, pegang tangan bang. Cek. Ha. Kita dah lama tak jalan sama kan? Eh? Asyik. Kita jalan sesama di pasar eh. Jarak adalah dalam 30 km macam tu. Sampai kat pasar buka dengan kebuntal sama. Ha. Contoh kan. Melampau betul order lah Grab banyak cerita kan. Tapi Aduh, bagus. Hikmah, percaya hikmah. Aku kerja ni, contoh kan, saya saya buat team building kan, saya buat team building untuk staff kerja. Saya biasa buat lah untuk agensi kerajaan. Saya tak bagi hint apa-apa lah, ni contoh lah. Saya buat, saya buat team building untuk agensi kerajaan. Yang best, salah satu checkpoint tu, checkpoint. Pernah buat dengan Google, pakai KL yang best ni yang peserta dalam grup tu semua magistrate so checkpoint tu main dah mula dah mula oh, dah, dah mula dah tu. Yelah, korang tak tahu dah mula atau apa sebab Yelah zikir kan, nak, nak Saya so, itu dunia semua tu ustaz Anda nak, Dah mula tahu kan? Ha, tahu, ah, okey Jadi, cuba tengok orang yang main dah mula kan Baru saya tahu, orang tua main dah mula ni lagi teruk budak-budak Bodoh pula ni Tu marah Syekh tu Syekh tu Yang baling dadu siapa Ada orang Ular tangga ke Indonesia Kejap-kejap Kejap Senang betul dia Ni kau main tipu ke apa Wah hmm. pakai dua dadu Dadu yang sama hmm, Yang seorang tu pula Kejap-kejap ular Nenek-nenek-nenek <laughs> ular Kejap ular Yang seorang tu pula Tangga tidak, ulah tidak. Mengangkau. Mengangkau, langkau. Masalah dia dekat 98. Terbalik. 99,100 undur balik. 99,100 undur balik kan? Harus pas gitu. Sebenarnya ada sebab orang tua-tua dulu ajar kita main damula ni. Sebab kita macam mana kita kena usaha untuk capai matlamat kita. Betul. Yang tangga tu, rezeki dia. Jangan marah. Kayak sebuah perjalanan rezeki hidup gitu cik. Biar kan. Kenapa kita nak dengki? Cuba kalau kita dapat kat tangga, kemudian orang dengki, orang marah, orang kutuk, kutuk, kutuk, kutuk, kutuk, macam. Kita kan terasa hati. Yang ular tadi tak naik pangkat. Dia tak jumpa tukar department. Pangkat ni <laughs> Tukar. So, jadi mama ni syar, ah, kejap mantap ke sana, lalas ke Dan dia sangat bahagia di sana. Dia dah mula berbual dengan file yang ada, apa khabar? Kan? Rupa-rupanya, hik- Aku berperasan ni. Dia pula apa mulai berbual dengan <laughs> gue baru perasaan jadi sumpah ini sudah berapa kali saya tengok tapi saya dengar tapi ini baru saya perasan gitu Ci kenapa dan dia sangat bahagia di sana dia dah mula berbual dengan file yang ada apa khabar kan rupa-rupanya hikmah dia hikmah dia Tuhan bagi dia merasa bila dia pencen dia sempat bekerja dengan semua di department dan dia tahu tentang dia pernah rasa semua ya. dan akhirnya bila ada bila dia dah besar ada yang nak jumpa dia dulu cara macam mana buat oh, dulu masa saya jaga pilihan yeah. saya buat macam mana saya cari orang ambil kira pandangan dia sebab dia dah rasa semua di department iya yeah, betul-betul yang 98 ni yang undur balik undur balik tak pencen pencen bersambung-sambung kontraknya maknanya apa? maknanya nak tunjuk Tuhan nak gambarkan hikmahnya hikmat dia masih diperlukan oh. cuba kita baca macam tu ini, baca dia je benda tak apa jangan mumpat baca hikmah kalau suami tu Abang rasa kita nak buat langkah penyematan Minyak pun dah mula naik harga ni Abang dah tak tahan lah So abang abang cadangkan Kita naik motosikal No <laughs> Saya tak setuju Dulu janji susah sama-sama Senang sesama kan Tudung kedut Gara-gara tudung Tak nak naik motor Nanti tudung kedut Tak mau, tak mau, tak mau Abang kata Macam mana tu Okay So adalah seorang isteri tu Abang Naik apa pun saya sanggup Jalan pun saya sanggup Asik Demi kasih sayang kita Masih okey je Kira-kira masih ada enggak yang seperti itu jadi? Gedut jalan. Tak apa, saya pakai anak tudung, saya pakai helmet Tudung saya sanggup ke hanger <laughs> Daripada kata belut Sampai ke keke Gini gelap ya gelap ya bu, gelap ya bu, gelap ya, bu. Okey bang, sampai dah, sampai dah bang. Okey bang. Bang nanti tinggal hanger je. Tudung lagi. Cici, apa dah tak tahu lah. Contoh. Ah. Fokus yang keempat kepatuhan pada peraturan dan undang-undang. Jaga peraturan. Masuk ku apa, balik ku apa, ikut. Hmm, tak boleh minum susu hati dekat luar ikut berkeliling-berkeliling jangan ada duit bawah table jaga Jangan sibuk nak makan duit yang bukan hak kita. Jangan. Nanti kita akan tengok banyak masalah keberkatan rezeki. Kan kerja tak seberapa. Pangkat baru biasa-biasa. Setiap <laughs> minggu main golf. main golf. Ini cakap betul sekarang tak ada pun. Tak ada. Mana ada, ada, ada, ada bengkong tak ada. Orang nak panggil aku panggil. Tak nak panggil sudah nak jam tu je. Hmm. Ha, ya, saya sama. Dia tak pernah ah, sebab, sebab saya bengkong dia panggil. Saya tak ada. kan? Oh, tadi pun saya rasa seronok tadi. Tepat datang ke. Dan saya nak ambil gambar kat atas tu. Sebab ni bangunan bulat ni unik. <laughs> Boleh? Boleh? Alhamdulillah. <laughs> Tapi itu dia. Disiplin kena ada. Patuh-paturan. Kalau ada prosedur kita tak boleh, tak boleh, tak boleh lah. Tiba-tiba ada satu surat yang disign di tanda tangan oleh pengurusi. Mulai beberapa bulan semua staf tidak dibenarkan begini. Semua staf hendaklah begitu begini begitu begini begitu begini dan hendaklah begini. begini. tidak tindakan akan diambil bla bla bla bla bla mesti macam ni. Adalah ayat tu. Kau yang muda-muda ni buatlah ah, hakat anak pencen engineer. Selalu cakap macam tu aku tak aku tengok dah keliling tu tak adalah cakap untuk yang dah lama tak payah ikut. Ada. <laughs> Sama-sama lah. Saya dah kaji dah tu. Jadi dalam hidup kita ni kita kena berubah. Kan? Dalam kejayaan kita pertama kita kena cepat, lambat kita akan ketinggalan. Perubahan teknologi semakin pantas. Syamsul Lebat nak jadi relevan. Orang online, aku pun online juga. <laughs> Iya. Kena belajar Zoom macam mana, Google Meet macam mana, ni macam mana, Webex macam mana, webinar ni nak buat macam mana. Itu masa mula-mula yang saya tak tahu dulu. Itulah telefon live, itulah telefon call. Saya pasang macam tu menghadap ke sana. Saya tekan play tu sah saya lagi kesal kau nak kau kau semua saya pada hari ini kan sampai motivasi pada anda semua semoga anak 2 jam ceramah tapi kamera tak on. Punchline itu. Aku ingat aku tekan button yang betul. Salah pun. Orang dekat Kementerian Pengajian Tinggi masa tu. Apa saya tak start, start lagi sempat-sempat ni. Lepas tu PA telefon. Tak nampak miss call. Tu, tu, tu, tak nampak. Itulah pengajaran ni. Oh, kebalik ya. seperti ini je ya. Lain, TV lain kan. Bila fizikal lain. Tu yang hari tu saya pergi dekat Lepas tu dalam masa Sarawak di Sarawak itu boleh keluar ada sawanan non muslim tegur saya ngambil gambar boleh <laughs> boleh tak salah orang ke tak salah Adi Putra kan cik tu muka Cik itu bukan Confuse aku Masih masih banyak yang kelaan ni Apa ya tertawa dengan Lepas ini tu Malam tu dia tag saya Dekat Instagram tu bukan bukan Adi Putra, bukan Mat Kilau, bukan Samsu Yusof. Agaknya malam tu bukan sana. Saya tak adalah terbawa-bawa bawa, tapi saya masuklah dalam bilik air. <laughs> Adalah. Itu saya cakap tu. Kadang tengok lain. Tapi yang penting jaga disiplin. Macam saya lah. Kena jaga disiplin juga. Kan? Ha. Tak boleh lah suka saya. Pertama saya tak suka tajuk ni, saya buat tajuk lain. Tak boleh betul betul betul. Saya pernah kena harus ikut peraturan ya. Zaman belum zaman serba. Dalam perjalanan bawa kita saya tanya, "Hello, Assalamualaikum. Kak, apa tajuk hari ni?" Ah, tajuknya kelebihan penyusuan susu ibu. <laughs> Segret emergency tu tu perjalanan tu. Apa nak buat tajuk tu? <laughs> Rupanya hari tu ceramah tu anjuran hospital jempol dengan woman Institution WI Hari tu hari penyusuan susu ibu sedunia. Kenapa saya tak boleh dia nak ustaz juga? Aduh, saya dah panik tau. Telepon telefon kawan saya Ustaz Nur Azman, saya call Saza Hazlina pegawai pegawai di hospital tu dia pun bagi tahu bini saya pun Jadi kawan patut tanya Haji Google sikit. Haji eh. Google. Haji Google. Saya tak boleh pergi lah. Sampai dekat dewan semua tu tua. buat apa yang tua-tua ni datang? Dah expired. Dah saya cakap dengan dia orang lah. Tak kita nak dengar juga. Ya Itu pengalaman lah saya tak boleh lupa Sampai sekarang. Lah. Tu yang kena ada PA, dia jaga, cek jadual, cek tajuk awal supaya nak pindah-pindah awal-awal. Betul? Oh, macam-macam dulu pengalaman. Eh, disiplin kena ada. Ah, saya tak kisah saya kereta untuk pelemah cuma saya naik kereta kereta Azia aja dekat Semenanjung kebanyakan masa saya naik Azia kalau banyak barang atau orang yang ramai pergi pun oh, naik kereta besar sikit ah, saya tak kisah saya tak kisah sebab apa nak bagi tahu kat semua orang mesej ni sama suruh debat you <laughs> all tahu kan ah. naik Azia okey je kenapa you nak malu lah Bukan mobil Azia ini saya pernah ditengokkan sama Ustaz Cik. Memang mobil itu kecil kayak A A Ayla kalau di ini ya. Aila kalau di Indonesia cuy. Memang, memang yang dicerita Ustaz itu nyata gitu cuy. Dia orang bayar bulan-bulan gitu gitu. Kan? Dia pun tahu protek kita hidup mati macam ini. kan? Ha. Kan? Saya ni Azia, saya tak kisah. Sebab bukan pengiktirafan manusia yang nak kita kejar. Ha. Saya naik kereta Azia, ciamah dekat UTM Jalan Semarak KL. Dah habis ciamah, pengarah apa dah pendekan fakulti bang. Jom kita makan kat belakang ustaz. Kita ada hotel kat belakang, hotel UTM. Oh, UTM and resident. Oh, okey okey okey. Dah video ah, apa, assistant ustaz nanti biar dia bawa kereta nanti. Kemudian okey okey. Okay. Saya punya lah kaki dengan dia. Hmm. Assistant pun datang parking lah dekat depan hotel tu dekat parking UTM. Balik kereta penjamah kena kelam. <laughs> Kereta penceramah kena klaim. Kena kunci. Kena Merah kunci. padam ke? Minta, minta, minta maaf, tak minta maaf. Tak apa, tak apa, biasa. <laughs> Dah biasa ternyata. Ber... Saya cakap dengan Kuantan untuk syarikat TM, Telekom TM. Dekat Kuantan. Kereta kotor, weh. Saya cakap dengan saya, basuh kereta ni dulu. Kan dah habis, kan aku datang, biar aku. Okay, buah, okay, buah. Saya pun turun, dia pun jalan. Yang bos TM tu, <laughs> steady Ustaz datang jauh-jauh naik grab. Eh, kereta aku tu. Dia. dia boleh cakap gram kau itu biasa itu kata jangan kita tahu ukur baju kepada sini Eh, dia saja nak sorok-sorok lah tu Susah nak puas hati semua orang Bawa kereta besar Penagak itu Bawa Nggak, kereta Azlan Susah jalan, hidup sekarang Nak ilah Semua serba salah Macam mana hmm? ah, tu Ya betul-betul hmm? tu, tu jangan. Kita fikir orang lain takkan selesai betul, betul. kisah Luqmanul Hakim naik kaldai kan dia tarik kaldai dia dengan anak dia tarik kaldai orang kampung marah apalah dah ada kaldai dah tak, tak nak naik naik lah ayahnya naik kaldai tu anak tarik apa punya bapak kampung lain nak marah sedap-sedap duduk atas kaldai tu anak yang serik kena tarik turun bapaknya anak naik kampung lain pula kau hajar punya anak ya. kau biar bapak eh, sedap duduk atas salah juga sudahnya dua-dua naik kesian betul menyiksa binatang sampai dua orang naik kenapa yang parah dia akhir sudahnya kaldai naik dia lagi teruk dia pikulnya kaldai dia minggat ya Allah ya Allah nampak tak nak puaskan hati semua orang memang tak apa ya, terutamanya betul. orang yang bernama perempuan kenapa lambat balik ha? orang lain pun kerja yayasan juga Abang buat apa? Cuci geram. Amat kerja. Ya. Yeah. Allah. Kenapa susah? Cari rezeki untuk keluarga kita. Habis saya ni? <laughs> tak kerja. Oh, Ustaz berani apa? Tu bawa orang perempuan dia memang bab pintar banget dia. Ya. Dia memang Praktik. balik dengan ke depan. Dia memang kelak kabut macam dia seorang je nak balik. Orang lain yang lain lelaki dia akan nampak dia akan mengalah. Biarlah kita minum dulu. Eh. Orang lelaki kan minum dulu. Kan? Ha, dah pancat balik. Lama balik ni bang Banyak kerja yeah. Wah hal minum dengan kawan nah, tu dia. Balik daripada mengaji pun Kadang balik maghrib Orang lelaki kat, kat dekat, dekat surau Kadang imam mengaji Najak mengaji Lama balik You ya know hmm. Lepas sama maghrib Pak Isya Abang mengaji kan hmm, Baca begitu abang, ah, abang mengaji Imam ajak abang baca sama-sama hmm, Sudahlah Tak kena kopi Kau ni mula ni kau ah besok tu imam majak malam ni ngaji lagi tak? Dan malam tak betul. Malam ni tak betul. Malam kena balik awal. Lepas maghrib tak sempat doa tu balik. Hai, cepat balik tak semayang ke? Lah ni aku tak semayang. Awal lelaki si aja bila naik motor sampai rumah kalau isteri tegur, awal balik ni bang, start motor keluar balik. Bagaimana tu bang? Awal lagi keluar. Payah betul. Syukurlah suami tu balik ya. cuba kita positifkan kan hmm. ya. tentu pendan abang kan <laughs> abang balik bawa, abang bawa apa hari ni yes. abang bawa hati abang yes. abang kan <laughs> banyak banget suara ah, perempuan abang ada bawa kuih eh, kuih apa abang bawa hari ni abang bawa kuih couple kuih couple Kuih cakui Kan couple tu oh. <laughs> Cakui Jangan dipisahkan mereka oh, oh, oh. Kan. Kuih cakui, kuih cakui tu Yang mana ini Ustaz sering cakap Kuih cakui Tapi Apakah di Malaysia pernah makan ke kuih cakui itu? Kapel, kuih kapel katanya Ji. Ya, Dan apa yang perlu ada adalah kebetulan yang kelima, istiqomah kebetulan. Hari ini kita kena cepat. Jangan lambat, lambat kita akan ketinggalan. Teknologi kena kuasai. Kedua, kita kena hadir pada peluang yang ada. Kerja kena datang. Jangan ponteng. Berapa ramai orang yang ambil cuti? Sesaja ambil cuti kat rumah. Macam eh, ni baik kerja, rugi cuti. Berapa ramai cakap macam tu? Betul tak kan? Ha, tu kena fikir. Kerja kerja jen. Hadir tak datang ceramah hari ni. Rugi. Oh, ada orang tu dia datang. Dia datang datang datang. Saya tak ramai orang lah hari ni? Kenapa dia orang tak ada orang? Rupanya ceramah tu semalam. <laughs> Salah jadual. Hmm. Yang ketiga, ini zaman apply bukan zaman cakap je kita kena buat. Aku dah kerja sesungguh. Jangan cakap je kena buat. Langsung buat gitu. Macam perempuan lah. dengan lelaki cakap, kan? Abang sanggup berkorban apa saja untuk setiap abang biar kering air di laut terbakar seluruh hutan belantara untuk tinggalkan saya tidak sekali-kali coba buat sebiji macam Jaludin Hasan well you tahu kan yang macam tu kan bukan main lagi Iya. Ini zaman apply buat bukan ah, cakap aja. Buktikan. Itu sebab suami kadang-kadang kan, kalau betul lah kita betul tu sayang isteri kita. Temankan isteri waktu dia bersalin. Ini manjam tak aja. Apa rasanya? Takut darah. Kenapa dia tak nak teman isteri itu? Takut darah. Apa dah? Takut darah. Takut darah. Tanya siapa yang menyebabkan dia berdarah. teman ni teman macam ni kalau takut darah jangan pandang tempat lain pandang muka dia je sabar sayang sabar sayang sayang sabar sakit bang sabar sayang jangan salah cakap no? jangan salah cakap sabar sayang sakit bang apa tahu mana apa tahu dah kena marah mana dia tahu kita tak tahu sabar sayang sabar sayang akhirnya botol betapa azabnya isteri nak melahirkan anak perjuangan eh, akhirnya lahir anak menitis air mata suami yeah saya tak usah beranak lagi orang lelaki tu beza dengan orang perempuan orang lelaki kalau kita tengok perempuan orang perempuan walaupun dia sakit abang anak dengan lebih lima mana dia sanggup empat kali lagi orang lelaki yang paling sakit dan hidup kau apa sunatan berkatan itu pun tak ada siapa yang sanggup mengulang sekali Bercakap dengan anak bukan mainan lah. Macam gigit semut nak cuba lah sekali lagi tengok. Diam ayah, diam. Teman isteri tu kan. Eh. Menitir saya mata. Dah, dah, dah cukup, cukup. Tak payah bersalin lagi. Cukup. Abang tak sanggup. Abang, yeah. takkan seorang je anak kita. Cukup abang kata. Yeah. Abang tak boleh tengok isteri abang sakit. Cukup. Bagi orang lain. Kau cakap macam tu terbuka jahit dia balik tau. Saya lupa ternyata ada punchline di sini cik. Tak gurau ya buah. Bergurau dalam lip salin jangan main-main. Bagi bagi orang lain pula ya. Hmm. Itu maknanya hadir kita kena ada apalah buah dengan cakap temankan isteri kita. Kita sentiasa berada di sisinya walau apa pun yang berlaku. Orang perempuan cakap dengan suami Dalam pejabat kita ni Kalau kita tak jaga organisasi kita <coughs> yang selama ni yang kes rasuah kes penyalahgunaan kuasa puncanya apa puncanya adalah orang dalam juga sebenarnya yang report tu sampai kalau kita baik sesama kita kita tegur tak boleh tegur kita selesaikan peringkat dalaman kita benda takkan jadi isu nasional betul tak jaga hubungan ni eh, kau jangan tahu aku nampak aku tahu kau buat apa ya, kau, ya. kau jangan buat lagi eh, settle macam mana nak buat ni betul Jangan buat. Harus kompak sih. At the first place jangan. Jangan eh. Ha, nanti tak berkat rezeki kita susah. Hmm. Ha, aku nak jadi pekerja yang amanah. Aku nak pekerja yang baik. Buatlah. Apply. Jangan kita cakap aja. Ya. Jangan cakap nak berubah. Sabtu tu juga. Datang lambat. Datang ponting dan sebagainya. Jangan. Lepas tu dalam ponteng tipu pula tipu attendant, lepas tu bawa balik duit gaji bagi anak isteri makan, lepas tu masalah banyak, anak-anak protes, anak-anak buat berperangai kat sekolah, lepas tu isteri dengan suami bergaduh hampir setiap hari. Puncanya apa? Itu keberkatan. Iya. Ini tu cakap tu maknanya benda yang kita kena buat. Ini zaman terpelai. Jangan cakap je kita kena buat. Kemudian jaga apa? Jaga ukhuwah antara satu dengan yang lain. Jangan saling jatuh menjatuhkan jangan. Jangan tamak, tak elok. Syukur dengan apa yang ada. Dengan dengan kawan tu naik pangkat, sanggup jumpa bos, bos macam ni bos saya nak jumpa bos kejap boleh. Ha? Macam ni bos, um, macam ni eh? Kan saya dengan dengar lah, saya tak tahu je ke tak bos. Saya dengar bos nak bagi kenaikan pangkat tu dekat siapa ni. Tapi saya saya, saya okey bos, saya okay. Ini menurut kawan-kawan saya lah. So bagi pihak dia orang Sejak bila orang lantik kau <laughs> um, Saya saja Baik bos jangan lantik dia Sebab bos saya tahu tak Apa dia buat kat belakang bos Apa dia tak kutuk bos yeah. Saya ni penting Menjatuhkan lah, gitu Saya selama ni saya defend bos tau yeah. Saya tak minta jawatan ni bos Saya tak minta <laughs> Tapi kalau bos bagi <laughs> Eh eh Eh eh Jangan tamak Jangan tamak Apa yang kita ada syukur Hmm. Yang kedua, ambisian ya, ambisian tamak. Dalam pejabat nak belagak dengan apa? Dengan kedudukan. Hui, dia dekat pejabat tu, pangkat dia kau main, tu pengarah, itu pejabat itu DO tu. Ha, pegawai daerah tu yang main nombor satu kat pejabat daerah tu. Ya. Sampai masa tuan kat dinding masjid tu malu enjing. <laughs> saya bukan cakap orang, saya cakap saya. Saya awal tahun 2018 ada bersara dah. Dah dapat kad pesara tunjuk dekat hotel dapat 10%. nah, <laughs> sampai masa pencen. Betul tak? Semua Tuhan bagi kita sementara je. Lawa, berapa lama lawa cakap? Dulu punya lawa satu sampai on. Ha? Sampai masa tua kan? Dulu penyanyi penyanyi-penyanyi dulu kan. Engkau bagai air yang jernih. Ha, Sampai masa tak ada meninggal dah betul kan cuba tengok tu yang gegabah hmm, tu hmm. minta nyawa nak nyanyi lagu sendiri bukan lagu orang lain lagu sendiri pun tak boleh nyanyi ha, ya bukan senang maknanya apa tak ada sombong Samsudban sampai masa tu rumah saya apa? Camah camah camah camah. Cik cik cik camah. Gila pergi pergi pergi sabah tu pergi. Oh isteri isteri. Ya seri ustaz Saya punya cakap kena ya. Abang paling lama ceramah pun 4-5 tahun Abang pun Abang pun tak suka tengok jadual abang ni Kalau boleh mana duduk je ya. <coughs> Tapi kan Lepas 3-4 tahun nanti Abang dah tak ceramah Abang duduk rumah yang kau muntah ni Muka aku Duduk kan je Ya dia mulai Abang jangan lama-lama tak bagi duk belanja elok mood kau kan nah, tapi tak orang perempuan bukannya mata duit tantang tapi benda tu macam dia rasa orang hargai dia betul tak perempuan kau nak menghalang kau menentu kaya kan betul lah orang oh, perempuan kalau ajak pergi shopping hilang sakit kepala macam main Betul semua tak ada sampai masa dah tak ada Samsul Debat. Dah ada Samsul Sebat, Samsul Debat, apa semua ada. Mungkin orang lain pula. Betul? Kita tak sangka kan? Ha, itu, eh, ada itu masanya ya. Realiti hidup. Dunia bukan tempat tinggal tapi dunia tempat meninggal. Betul. Jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sehat sebab mati tak syarat sakit. Orang muda dengan sehat mencari duit, yang tua dengan duit mencari sehat sibuk buat rumah membesar-besar tapi hakikatnya orang di dalam rumah semakin berkurangan nah itu sibuk menayangkan ubat yang pelbagai ubat semakin canggih penyakit semakin banyak manusia semakin ramai kemanusiaan semakin berkurang oh air semakin banyak jenis tetapi air bersih payah nak cari Itu sebab saya kata dalam organisasi kena elok-elok baik-baik semua. Sama-sama jaga nama baik organisasi. Kalau kau nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Tapi kalau nak jalan jauh, jalan sama-sama. Deep tak? Deep. <laughs> Balik nanti pegang tangan Hasman Abang. Kalau Abang nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Yeah. Tapi kalau abang nak jalan jauh, kita jalan sesama eh. <laughs> Romantis. Nampak? Macam tu. Yang boleh pergi jauh yayasan ni satu je. Bila semua bekerjasama. Cari jalan. Macam mana nak kembangkan lagi. Expand function kita. Tu. Lah. Bukan salih hari ni tak payahlah. Kenapa yang ni pun nak buat. Yang lain ni tak payah. Kalau kita condemn sampai bila pun kita takkan berjaya. Kena ingat tu. Seterusnya. Buang perasaan tamak. Saya buang perasaan dengki. Dengki. Dengki bahasa Melayu. Bahasa Arabnya hasad. Penyeteruknya di Malaysia ni. Dua-dua pakai. <laughs> Hasad dengki. Ada je benda tak puas hati. Hasrat dengki. Eh, dengar-dengar dia naik pangkat eh. Hmm, tak perlu jilat ke bos tu. Lah, ilah. Dijilat. Dengar-dengar dia beli kereta baru. Tak mana dicuri ke duit tu. Dia Dengannya anaknya dapat semua. Eh, macam mana ada seorang pandai. Aduh kata seorang tuan guru Ustaz Abdul Ustaz Ustaz Ustaz Syed Abdul Kadir Al-Jufri dia kata apa tanda-tanda dengki dah ada dalam hati kita adalah apabila sahabat saudara-saudara hmm, kita dapat kegembiraan kita tak rasa apa-apa maknanya dengki dah ada eh hey, dengar-dengar Datuk apa Datuk kita dapat pergi haji tau ni hmm. bagus tak rasa apa dengki dengki dah ada Eh dia dengar si Si Mira nak bersalin Elok lah Takkan nak duduk dalam perut juga <laughs> Contoh eh, eh Contoh Tak itu kalau tak rasa apa-apa Makna dengki dah ada apa Apatah lagi kalau kita cakap Maka confirm Alah macam dia seorang aja <laughs> Aduh Habis macam mana? Eh dengar-dengar dia dapat naik pangkat dia ke ui papa senang nak minta tolong dengan dia weh betul Dengar-dengar dia dapat beli dengar-dengar dia beli kereta baru ya ke dia tu rajin tumpangkan orang. Kita boleh tumpangkan tak mesti minyak bawa buat tidur. <laughs> Numpang tidur malah. Kita dapat naik tak payah servis, tak payah minyak kan. Kita dapat naik kereta baru tu. Nampak dia dengar anak dia dapat 10A. Alhamdulillah ada juga anak-anak yang pandai ya, di kalangan staff kita ni. Hmm. Nampak Okey lah jam tu Dengar-dengar Abang Haji tu lah Abang Haji mana? Yang umur 85 tu Yang umur 85 tu Dia kahwin Biarlah dia kahwin Tu dekat kampung lah tu Biarlah dia kahwin dengan berau Biarlah dia kahwin Kan dia dah lama hidup seorang Kau tak habis dengar cerita ni Bini dia umur 25 Suami 85 bini 25 terangkat kening weh. Cuba cakap dia lah. Alhamdulillah. Dapat isteri yang tegak boleh tolong jaga dia. Yeah. Dia pun sangat kan. Persi orang baik. Ini mulut tu cepat. Ah, malam tambah mati tu. Cuba cakap elok. Kalau kau tak puas hati, kau tanya isteri dia tu apa yang dia suka sangat dengan Abang Haji tu kan Abang Haji tu dah banyak umur dia ke? Hmm, macam mana saya nak cakap kan Abang Haji ni dia dia faham dia romantik dia pandai gurau ha? mana gurau untuk tu setiap kali saya marah kan dia tak pernah balas balik dah ada pokak tak seram kan nak balik apa kan tapi bukan orang sini lah orang Sabah sustainable ini berapa kali saya dengar cuy tapi itu baju kelakar gitu ini tempat lain ini tempat lain jangan dengki cuba, cuba kalau kita dapat kelebihan kau tahu orang lain dengki dengan kita kita dapat APC Anugerah Himat Cemelang dia tu tak layak weh kita dengar chatty lah chatty ya rentoh je kemudian seterusnya apa mantapkan keupayaan kita sambung belajar ya, ataupun datang semua seminar-seminar yang ada kuliah-kuliah ni datang duduk depan jangan duduk belakang yang eh, ini tak apalah ini contoh ya, nah, contoh dapat tengok depan-depan ni orang puas kan tengok depan saya saya yang paling tak boleh lupa tu dekat hospital Queen Elizabeth baru ni saya buka emas saya apa hal Masalahnya tua dah tu. Saya tengok Jangan advance lah Untuk tua Untuk tua dalam telekung Kat masjid Mek Amar Tu keluar dalam telekung Mana betul Ada sekali saya camah Kat rompin paham, Dia ajak bergambar banyak bergambar bergambar duduk yang yang ketua kampung semua yang lelaki duduk yang macam-macam tu berdiri belakang tengah bergambar tu tak tu tak tu tak tiba-tiba makcik belakang terus bersuara free size dia tu sepenang lah makcik tu apa pula free size tu makcik alah yang macam ni macam ni tu lah itu freestyle makcik tapi dia confident tu yang aku suka tu orang tengah senyap dah boleh free size resign kecil hati orang yang lebar-lebar ni nak fitnah polisi tuan Ha, tapi dia confident tapi saya tak boleh lupa dekat bersih yo ada seorang pakcik tu Ustaz, kalau kita selfie boleh Ustaz? Ya, eh, pakcik ni steady ni. Ya. Kita selfie boleh Ustaz? Boleh, boleh. Dia tarik saya, dikeluarkan tempat tangan. Ustaz pandang Ustaz? <laughs> Ustaz, saya simpan dalam hati. Fasafah! Fasafah! Wallahi tau, saya bukan buat cerita ni, betul. Ustaz, simpan dalam handphone sampai masa kena format Ustaz. Simpan dalam hati. Ingat sampai mati. Pah! Betul, kau orang banyak dah lah. Banyak berpura kat dalam tu semua. Kau edit 360 lah apa tau. Lah. Mengkumam-kumam ambil kemam. Ini salah tau aku jadi lambat ambil gambar dengan korang tu lah dia cacat cacat mandi aja lah eh, dia rapat rapat rapat rapat rapat korang tak nak nampak gemuk dah gemuk tu gemuk je lah ok je ikhlas eh, kan ikhlas eh, tak mantap saya enggak tahan dengan ekspresi ustaz tu kepada kita. Seterusnya apa? Profesional. Apa maksud profesional? Jangan campur aduk. Tak habis lagi kekak gelak. Sabar. Lah. <laughs> sabar, sabar. Tak, dia, dia hati-hati tu. Mak, gelak ni pun memang betul. Dia adalah satu terapi itu stres. So, dia perkeso itu. Dia ada lagi. Cari gelak di mana you all memang stres. Itu. Betul, dia cakap betul. Dia Queen Elizabeth tu gelak tak tahu nak cakap apa dah. Ada yang menangkap, ada yang seorang tu. Se berlari dia saya, saya dekat ilim bani saya buat seorang tu akak tu berlari keluar kenapa kak? nak kencing nak kencing dia punya teruk gelap nak kencing kan? memang ada tapi hati-hati sebab ada satu saraf tau bila kita gelap ni ada satu saraf kalau dia putus dia lain saya pernah pergi ke Kedah dulu ada satu makcik ni mungkin cerita kawan saya kau jangan gelak tau Apalah. saya dari tadi ni nahan kencing cuy ya ya masih panjang gak ya masih. Aku ni kuat tergelak. Jangan sama dalam macam ni gelak. Ha, tak lain rupanya. Dia masuk rumah tu. Assalamualaikum. Salam. Laka aku, aku pergi salam. Ni lah kawan saya Samsul. <laughs> Samsul. Rupa-rupanya sarah dia dah putus. Dia gelak aja. Saya tengok dia buat air kat dapur kan. <laughs> Kesian, kesian orang macam ni orang macam ni jangan bawa pergi sendiri meninggal jangan asal dia meninggal ni aksiden <laughs> kecil hati tuan rumah jangan hmm, kecil hmm? kematian jangan buat tak tenang tenang tenang aku hilang poin kan nanti sebab Profesional jangan campur aduk peribadi dengan kerja. Okey, bila saya cakap jangan campur aduk peribadi di luar negara. Mak Saleh ni kalau dia ada phone sampai kat meja tempat kerja dia dia pub dia silent kan dia akan letak kat dalam drawer dia dia akan buat kerja so family dia siap-siap ada tu pula siap off telefon pula sebab kerja <coughs> family kalau nak call mesti perkara-perkara yang emergency sebab boleh tak sambungkan dekat department ni boleh tak sedangkan sambung suami saya pub sambung sambung sambung sekejap eh sekejap eh sekejap sampai kat dia makna mestilah perkara yang penting takkan nak sambung sambung sambung malam ni pasal malam takkan nak tanya soalan tu <laughs> penting dia nak tadi jap-jap tanya kat mana ni tak jawab pun hanya kau oh, tak ingat tadi pun rosak ni tak bunyi dengan ni hari ni jangan macam tu kerja-kerja lah profesional kerja-kerja betul-betul tapi waktu di rumah profesional juga di rumah tinggalkan jawatan kita contoh di polis trafik sampai kat rumah tu trafik lagi ha, <laughs> betul betul ok lalu lalu, lalu ok tangan kat rumah pun lagi kan macam saya ni saya <laughs> rasa berimajinasi cuy kalau yang dikatakan ustaz itu nyata <laughs> saya tak tahu lah cuy <laughs> orang sangka apa gitu dia lah penat jangan mahal terus bawa lelaki dekat rumah dia tak banyak cakap tapi dia main peranan lah main peranan sebab orang lelaki dengan perempuan beza kan orang perempuan jumlah kota perkataan merupakan memori Asia jumlah perkataan dengan lelaki beza lelaki jumlah perkataan 8000 patah perkataan sehari <laughs> banyak nak sikit banyak dah sikit mana banyak masuk mesyuarat dia dah habis Juni ceramah dah habis tu sampai ke rumah Malik <laughs> lah hmm. makan mah <laughs> cakap lah betul kuota dah habis Orang perempuan pula jumlah perkataannya 28 hingga 30 ribu patah perkataan sehari. Dan masalah yang paling besar adalah mesti dihabiskan. Oh, dihabiskan. Tu yang dia tepuk tangan kawan. Nak bercerita tu tepuk tangan kawan. Kenapa perangai dia? Macam tu dulu. Bercerita ke tepuk-tepuk cerita. Yang paling aku tak faham orang perempuan kenapa bercerita kena pandang muka kau. Tahu tak besar? Pandang kat sini. Ha, tu semua dah kaji. Orang lelaki macam tu. Tapi balik peranan kita sebagai ayah tinggalkan jawatan kita saya tak bawa dah panggil pencamat bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi pada hari ini tak ada boleh mas assalamualaikum salam mama tadi kan oh, okey okey jap jap bagi abah duduk jap apa dah tadi kan ah, dekat sekolah kan tengok oh, okay, okay, okay, okay, tu okey lepas tu next anak kedua pula ni okay, pak yang beratur ada 12 orang ni contohlah contoh betul kita akan appreciate tau momen tu sebenarnya tapi kalau sekali kita reject anak kita bapak bapak kau jangan bising boleh tak abah ni kau tengah penat ni tepi sampai bila anak tak cari kita nah itu dia profesional tu ha. Itu sebab saya lewat macam mana pun balik Saya pesan kat semua lelaki kan Biasa kalau boleh lewat ada kerja apa semua Jangan terus masuk bilik sendiri Masuk bilik anak dulu Tengok anak tidur kat kaki Anna <laughs> ya dulu Ya Allah Ramai betul anak ni Pusing keliling Dah besar-besar budak ni Masa bila lah kau besar Masuk bilik sendiri Kau pun dah besar Masa bila lah kau besar Tidur macam ni Lama-lama pula aku nak tidur Bahagialah tu tandanya gimana? Aduh, aduh cuy, gue gak tahan, gue kencing dulu cuy, aduh. aduh. Oke cuy, ah, akhirnya lega juga. Gak tersendak-sendak gitu cuy. Oke, kalian masih steady kan? Kan, mana kata profesional, layanan baik-baik. Kan, patut istri, saya sayang paling baik tu balik tu menyanyi indah sungguh panorama isi kat dapur bagai pulau ni warna anak ulang bahagia hidup iya kita balik rumah ni kena happy Nah profesional kena bagi kegembiraan anak kita tak berhak kepenatan dan kita tension kena marah tu tu bukan hak anak kita Ayah tengah penat, jangan kau bising sekarang. oh, ada anak in character lah. <laughs> anak kan takut lah. Nampak ayah tak best. Nampak ayah tak seronok. Kita kena sesuaikan diri dengan keadaan. Di, di, apa, di kandang kambing kita. Mengembek. Di kandang kambing kita. Mengembek. Di kandang harimau kita. Mengaum. Mengucap. <laughs> kau ingat kau mengaum harimau tak kena kau cuba nak buat depan rimau tu mau mau kau tengok tangkap pada kau kau nampak rimau kau baca asyhadu alla ilaha illallah silap-silap Bustan, rimau tu mau mau apa hal tunggu ini kayaknya pernah ustaz bawakan tapi kok gua kena ya Biden agak-agak itu eh itu bit mana kata bukannya oh, sebenarnya mengaung ya kena kita izam berazam ah, buat yang terbaik buat yang terbaik kita tak tahu eh. biar kita ni dikenang bila kita dah pencen dulu kan masa si abang apa tu ada senang kita kan tak dapat lah pekerja yang rajin macam dia best betul lah bila dia pencen terasa kan kita ada tu lah tu kalau tidak dia cover kerja kita <laughs> kita boleh pergi minum Tapi tak boleh minum lah tak ada orang ganti kita <laughs> jadi dia ingat rasa baik orang tu kemudian organize susun atau strategi nak buat kerja dan jangan lupa seterusnya letakkan niat yang baik ingat yang baik-baik fikir baik-baik buat yang baik-baik mudah-mudahan Tuhan balas yang baik-baik jangan sibuk nak jadi kaya kerana satu hari nanti kita akan sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya cari keberkatan rezeki tanda-tanda rezeki berkat yang pertama adalah rezeki dirasakan cukup itu berkat kecukupan Ya, pernah kan perempuan bayar bil, bayar, bayar, bayar, bayar, ikut senarai pap, tengok ada lebih lagi. Eh, apa yang belum bayar dah bayar dah bayar dah bayar hei berlebih lagi pernah tak berlaku rezeki ya. rupanya bertukar wallet dengan suami <laughs> mana pergi duit aku yang suami lah tak cukup hmm. dia, dia jarang berlaku dia <laughs> oh, berkat sikit rasa cukup Bertukar. banyak siap boleh kongsi dengan orang lain boleh sedekah boleh bantu orang itu keberkatan uh-huh. kedua adalah apabila rumah tangga dirasakan aman mesra ini balik nak gaduh Assalamualaikum salam. Bu balik bang. Tak tak pun nak pergi buta. Eh, apa tu? Balik bagi Assalamualaikum. Salam abang. Eh? Abang pun balik. Mindu sangat lah kat abang tau. Ya, abang pun sama abang. Saya tengok muka abang pun saya tahu mesti abang lapar. Kan? Yeah. Sayang, abang tadi memang lapar. Tapi bila tengok muka isteri abang ni, hilang lapar abang. Kamu macam tu tahu ke tak masaknya? kau, tak masak? Kau tak masak? Adalah gurau je masak. Saya masak lu apa? Aku kegemaran abang lah nasi goreng jantan. Bukan <laughs> jantan, ada telur jantan lah. ya, bahagia macam tu rumah tangga rasa. Baru tak. nasi apa? Nasi apa? Tak apa. Tahu kenyataan abang lah. Nasi goreng jantan. Apa jantan? Ada telur jantan lah. Kan? bahagia macam tu. Rumah tangga rasa bahagia. Gembira je. Ketiga adalah apabila anak-anak menjadi. Anak ambil 10 paper SPM dapat 13 A. Pecahan tak wajar. Berlebih pula A ni. Seronok tak kita? Seronok. Anak kita berjaya dalam bidang dia. Kemudian seterusnya, apa? yang seterusnya adalah apabila tempat kerja kita, kita senang dengan orang, orang senang dengan kita. Kemudian apa? Kemudian kita mudah hati perintah Tuhan. Kita tak ingat perintah Tuhan. Yang keenam, rumah kita seringkali dijarahi. Ada je orang datang ke Itu tak termasuk tau. Tin tin tin tin shopping. Itu tak termasuk. Itu kau yang order. Dan yang terakhir sekali adalah apabila doa kita mudah dikabulkan. Jadi itulah pesan saya. Belajar bersyukur. Syukur. Jangan petikan. Kenapa manusia tak boleh syukur kan? Dengan kerja dia. Kenapa? Kenapa tak boleh syukur dengan hidup dia? Aku dia naik motor je. Orang naik motor dia rasa seronok bila tengok jam teruk dekat pekan KK. benda KK. Betul? Benda KK pun oh, disabar. Kan? Iya. Oh yang dimaksud tadi tu sabar eh, Sister saya orang Sabah ni Dibantai bawah jalan berlekuk itu macam jalan highway dekat semenanjung <laughs> ya Allah kenapa lah aku kan? tapi rupanya dekat sini memang four wheel tu memang power lah kan? saya tengok semua four wheel four wheel Azia semua berhati-hati <laughs> manusia tak boleh syukur sebab mata sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang dia ada belajar syukur Ya, syukur tau. Lah. Eh? Ha. Kenapalah orang tu macam tu? Kenapa? Tak, tanya diri kita. Aku dah ada dah ni. Kadang sibuk cakap. Kenapalah jam tangan dia macam tu? Oh, <laughs> sibuk tengok orang ni. Rumah dia macam tu. Rumah dia rumah banglo. Rumah kita rumah flat. Syukur. tempat tak ada orang sunyinya sama. <laughs> Silap-silap tak sunyi pun kat rumah flat tu Assalamualaikum salam rumah sebelah meriah ialah kereta dia kereta Grand Livina kereta kita Grand Livina Livina 660 lah tu syukur time service murah ya, spare part murah Liviva. Dek, berapa dek? Servis ini berapa? ini dua ratus setengah. Kau kira balik, kau kira balik. Dua ratus setengah, so kira balik. Orang tu yang jenama yang tu yang ya, ya. Selamat datang. Oh, kan saya tak nak sebut nama. Dia selamat datang tu 2000. Belum tukar barang lagi. Ada. Ada. Oh, mahal banget ya. Biarlah jam tangan dia 50000, jam tangan kita 50 ringgit. Masa yang ditunjukkan sama. sama. Biarlah wallet dia RM50,000 Wallet kita RM50 Gambar Liverpool You never walk alone Syukur sebab bukannya boleh masuk almari Boleh masuk kursi Masuk duit tebal-tebal pun tak boleh lipat Ya betul Syukur Biarlah bos-bos kita bila naik flight Dia naik business class Kita naik ekonomi Syukur Sebab masa berlepas Masa benaran Sama, sama. Belum pernah lagi perempuan kayak gitu perempuan. Kita akan mendarat sebentar lagi kepada perempuan-perempuan kelas ekonomi. Sila terjun sekarang. Mana ada? Malahan baru ni saya duduk ekonomi belakangan. Kita nak kacang, kacang, kacang, kacang. Banyak kacang apa? Yang bisnes kelas mana dia minta kacang? Kacang ada kita, ada ada. ada. Jangan mumut. Banyak betul kain nak lipat lah. Aduh, berbakul-bakul. Itu tandanya kita ada pakaian. Orang tu pakaian pun tak ada. Kemas dapur, nak kemas bilik ayam. Macam-macam lah nak kemas. Itu tanda kita ada rumah. Orang tu rumah pun tak ada. Dekat, pengal, dekat mana KK ni, berapa ramai tidur kat bus stop, tidur kat tepi jalan pun ada. Ha. Hmm. Gelandangan. Ha. Hmm. Baju ni baru tempah tu. Lepas PKP dia tak muat. Itu tandanya kau cukup makan mengeluh ya. Eh bini aku ni membebel aja lah kerja dia. Itu tanda. Syukurlah tu tani ni dia di rumah. Bukan berpeleseran di tempat tak tentu Allah. Dia duduk di rumah, orang perempuan memang macam tu. Jumlah perkataan dia banyak. Hobi orang perempuan di rumah berceramah walaupun tak ada tajuk. Orang perempuan, dia kalau membebel paling lama pun 4 minit lah. 4 minit je paling lama. Sabar sekejap, 4 minit je. Lepas tu dia minum air dia sambung balik. Itu je. <laughs> Sambungannya itu yang lama. Dan jangan mungut suami kita tidur berdengkur. Syukurlah sekurang-kurangnya dia tidur di sebelah kita. Bukan di sebelah orang lain. Itu jawapan kita malam ini. Aman ni tidur berdengkur lah. Sekurang-kurangnya orang tidur di sebelah kau. Ya, ya, ya. Bukan tidur di sebelah orang lain orang lelaki ni dulu sebelum kahwin dia tak dengkur dia tak pernah dengar pun dia berdengkur semenjak kahwin dia boleh dengar dia berdengkur sendiri dia terpengar dia terpengar sendiri huh nasib baik tak ada orang dengar dia dia sendiri dengar tak oh, orang lelaki ni dia kadang berdengkur macam tu kadang ada yang berdengkur dia bunyi mengunyah, mengunyah akhirnya gua ni. Pasal ini saya nggak bisa tahan cik. Saya tetap ngakak kalau dengkuran. Karena saya kan berdengkur gitu cik. Ada yang bunyi ngasah gigi tu. Ih tajam gigi ni kan. Ada yang mungkin dia lama kok duduk dekat jasa tengah yang pelabuhan tu kan. Dia tidur bunyi bunyi sombong kapal. Oh. sampai pagi so pagi bini tanya bang malam tadi berapa banyak pelabuhan singap bunyi yang paling popular bunyi apa tu bunyi vibrate handphone yang lagi penat berarti dia ada bunyi sikit ujung hmm. Yang lagi penat, hujung tu ada bahasa Rusia. Hmm, tak, tak apa dia cakap pun tak tahu. Orang perempuan saya tanya, pernah tak orang perempuan dia tak boleh tidur sebab suami berdekor dia sampai duduk tengok suami? Pernah tak? Pernah tak? Pernah tak sampai tak boleh tidur sampai duduk? Pernah kan? Hmm. Hmm. Apalah yang kau tanggung sebab dan kadang-kadang dia sampai chorus tu yang bahaya dia chorus tu climax dia dengku tu dia macam tercekik sikit lepas tu dia senyap tau sampai sampai pagi hmm. letak hidung hidup lagi tak hidup lagi tak hidup lagi ada satu makcik tu dia kata tak adalah masa lain paling makcik tinggal kat pakcik kau time tidur lah <laughs> dah tak terdengar bunyi dia lagi nama makcik sedar yang Pak Cik kau dah tak ada jadi jangan sampai suami dah tak ada baru kita menyesali mulai malam ni kalau suami berdengkur bagi galakan teruskan bang ok happy dengan hidup kita jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian saya nak beritahu satu mesej sebelum saya mengakhiri ceramah saya iaitu hidup kita ni adalah antara B dan D birth and death birth and death birth and death B dan D birth. antara B dan D ada satu huruf lagi di tengah-tengah iaitu C kita ada choice hidup yang macam mana kita nak jalani jangan jalani hidup yang tidak bermaruah jangan jalani hidup dengan unsur-unsur yang tidak amanah bawa bakul berisi limau sangat borek payah nak jinjing biar mati di baham harimau daripada mati digigit anjing <laughs> dia mati kenapa? Kalau baham harimau oh, steady dia eh? dia mati kenapa? yelah macam tak kena baham dia aum aum oh, <laughs> kena. dia mati misal dia mati kena gigit anjing mengumpul so mati apa biar dia ada maruah harga diri eh? ya harga diri baik-baik jadi itu saja daripada saya saya faham SMS saya sampai sampaikan insyaallah eh saya faham kalau ada cicak Kau <laughs> kode kau ya. kan? saya tahu kalau ikutkan dekat dalam atau cari majlis patutnya biru setengah jadi insyaAllah saya yakin sebab ada lagi beberapa perkara saya tak sentuh tentang sombong tu pun ada pecahan oh, dah selesai ya, takbur Okay, cuy, akhirnya selesai juga cik. ya. Sebenarnya sih uh, buat korang yang memang eh, apa namanya nggak mudah ter terhibur mungkin kurang betah gitu ya uh, duduk mendengarkan ini gitu cuy tapi saya orangnya itu ya apa ya gampang bang, gampang banget terhibur dan saya itu pasti duduknya itu nggak satu sisi aja pasti posisinya itu ber, berbeda-beda gitu cuy sebab perut saya kalau saya tertawa itu saya nggak bisa apa namanya kayak jepit macam ni cuy ya harus harus kayak lega gitu cuy apalagi uh, apa namanya gestrik saya itu kalau nggak diposisikan dengan baik bisa kambuh gitu cuy ya oke okay. Seperti biasa cuy ya, ceramah ustadz itu selalu memberikan nasihat-nasihat atau motivasi yang baik, apalagi orang yang memang lagi menjalankan pekerjaan gitu cuy ya dan juga yang berkeluarga gitu ya berkeluarga banyak banyak banyak banget ilmu yang harus kita ya, apa bisa kita dapat dari motivasi yang Ustadz berikan dan termasuk saya pribadi juga cuy ya dan menurut saya ini di video kali ini tuh memang banyak komedinya sih cuy ya oh, komedi ya. memang komedinya itu memang sudah lama Ustadz bawakan gitu cuy ya dan itu adalah alasannya juga kenapa Ustadz ulangi lagi karena memang banyak permintaan gitu cuy dan saya walaupun Ustadz dah bawakan itu berapa kali pun saya tetap bakalan ngakak gitu cuy karena yang namanya komedi setahu saya itu adalah abadi gitu ya yang namanya komedi itu kita tetap bakalan tertawa cuy Walaupun kita tahu punchline-nya itu seperti ini gitu cuy. Ya mungkin menurut saya pribadi aja sih cuy ya. Walaupun saya udah dengar ini beberapa bulan yang lalu, beberapa, beberapa minggu yang lalu, tetap saya bakalan ngakak gitu cuy. Ya maksudnya eh, cara orang apa humornya orang itu berbeda-beda cuy. Nah humor saya seperti itu cuy ya. Oke dan sebelumnya saya berterima kasih buat orang yang masih stay uh, nonton video ini sampai titik ini cuy ya mungkin yang lainnya sudah sudah berakhir juga gitu cuy ya sudah sudah apa namanya beranjak dari videonya tapi nggak jadi masalah sekali lagi terima kasih yang sudah uh, tengok video ini dan jangan lupa korang bisa tinggalkan komentar di bawah gitu cuy ya membantu algoritma YouTube komentar dengan like juga gitu cuy ya Dan oke okay, sebelum kita pamit, uh, korang bisa memberikan saya lagi video-video menarik di TikTok cuy ya karena kita akan mengadakan lagi ini cuy ya uh, konten ngakak plus ya sudah lama banget ya kita nggak melihat TikTok lagi maksudnya uh, yang viral-viral atau komedi-komedi di TikTok gitu ya. Korang bisa tag nama saya dan bisa juga follow Instagram yang saya punya dan TikTok yang saya punya cuy ya. Oke, saatnya saya pamit. Mohon maaf kalau ada salah kata dan saya Andy. Kita akan berjumpa di video selanjutnya. Thank you next. Thank you next dan thank you next. Bye.